चौपारण के सूट और हजारीबाग के सरवार पहन के चतरा चौक पे मिले ऐबू का कि चतरा चौक पे मिले ऐबू का कि एक सुन ले है कि झारखंड के भद्रकाली मंदिर पूरा फेमस है कि की उन्नीस बीस इक्कीस फरवरी को तैयार हो जाए है तो के चतरा जिला के इटखोरी महोत्सव भी दिखाई इटखोरी के मेला